Kei te kaha whakakoha ngā iwi o Te Kaipara i te mahere a te umanga hiko o Crest Energy ki te whakatū i ngā kapo wai 200 ki te takutai moana o te wahapū o Kaipara. Nō nā kua nei i tūhono atu ai te reo whakahē o te hapori whānui ki ngā whakahē a ngā hapū whai mana. He marino ngā wai o te wahapū o Kaipara i tēnei wā. Kāore e kore ka mate te wahapū o Kaipara. Koia te mutunga kōrero. Ki te kōkiri whakamua ngā mahere a te Kamupene Hiko o Crest Energy, mai anō te hapū mana whenua a Te Uri o Hou e whakahē ana ki tēnei kaupapa. There's a huge fishing ground out there and the impact of not only upon the snapper fishery but also upon the harbour as a whole has generated a lot of resentment um, and the wishes of the um, hapu to try and stop this. Ināianei kua tūhono ngā reo o te hapori whānui ki te tautoko i te tū whakahē a te hapū. To clean up this if it doesn't work, well we're going to be lumbered with a hell of a bloody mess. Ki te whakaae te Minita Papā te Whaea Kate Wilkinson ki te tono a te umanga hiko, ka pēnei kē te whakatakotoranga o te takere o te wahapū o Kaipara. E 200 ngā pūrere huri hiko kei te wahapū o Kaipara. Look, we've written a letter to the Minister of Conservation and the Minister of Conservation has refused to talk to us before she gives the big tick. Ko te mataku nui o tēnei whakaminenga, ko te oranga tonutanga o ngā tini a Tangaroa e noho ana ki Kaipara. They have destroyed our toi roa. And so we're getting back to the same thing again where they're invading our part of our land. Me tūtū mai Tātou katoa hei porotēhi i tēnei āhuatanga, hei whakahē i tēnei whakaritenga. Me tū tātou hei whakahē tēnei kia kore ai wēnei mihini hurihiko e tūtū mai. Hei te 18 o tēnei marama, whakatau ai te Minita Papāta whai i te whakaae, te whakahē rānei ki tēnei kaupapa. Roihana Nuri, Te Karere.